darował wszystkim, kto je zostały i tajał, kiedy byli Hashtag Ulmer. roky s memkami vyťahujú ľudí z biedy. Tri roky si zlepšujeme priebané stredy. Tri roky to posielam do trendov ako strely. O tri ďalšie to pošleme do stratos How long is gonna